依然，你看啊，你能做这个吗？往前上一步之后呢，空中，嘣，这种感觉，对着我来，好吗？往这儿，啊，这个，我再做一遍。啊，这样，上一步，嘣，嘣，空中，跳起来，顶我一吸，这种感觉，走，嘣啊，差不多这种感觉吧，应该叫跳吸啊，更合理。上一步，嘣，这是跳吸，飞吸指的是有一个助跑，助跑。 嘣！这是飞膝，你怎么能在擂台上更好的实用？我们依然呢，飞膝或跳膝吧，他做的不太熟练，但是大家能理解。正蹬左腿嘣落这儿，哎，错了，甩左手，嗯，甩左手，哎，右手别动，甩左落前面，腿落前面，对，左动完了，落前面，跳膝往前上步走，嘣，能理解吗？这种情景，一般来讲，我们在格斗中一个正蹬，嘣，让对方失控，倒在擂台围绳上。 它有一个弹回来的一个时间，这个时候呢，它是破防的，它不能防守。就这个过程，你给个飞膝，命中率很高，嘣，嘣，这种感觉啊。有的时候命中率很低的情况，比如说你蹬完我，你要跳膝，你看我我怎么防这招啊？比较比较贱的啊，来正蹬我左腿走，蹦对，来飞弹我蹦，我直接摔倒，对吧？ 我直接摔倒啊！这这时候你你就飞不了我了。发现这个危机可以这样解决的，可以化解的，好吧？所以希望给你个建议，来看一下。这期我们多少年前就录过。你蹬完我直接上不起来，蹬我走，蹦对走跳蹦对这种感觉啊！再来一遍，蹬我走，左腿甩手蹦对走上步蹦，哎，大概这种感觉吧。镜头前的你怎么也会比依然这个动作做的好看吧？依然这这个腿是有伤的，人家带着伤腿刚把钉子拆了就。 重重的飞我一下，也很有诚意了。镜头前的你可以尝试一下这招，对吧？中，嘣，嘣，这种感觉，好吧。感谢收看，我们下期见。